классика. Ну, что ты скажешь? Че? Поднялся, взялся, видишь, хиру 5. Kiss for you. Всем привет, ребят, Flying Fly на проводе. Сегодня приобрел вот такую вот я камеру GoPro 5 Session. Почему Session, не знаю. Сравнивал ее с э, GoPro Hero 5 простой. И, как мне показалось, качество GoPro Session была лучше, чем GoPro обычный Hero 5. Вот. Уже снимал некоторые ролики на своем канале с Сешена, э, с, э, правда, с четвертого. Качество было не очень плохим, даже очень порадовало меня в первое время, но вот решил взять пятерку, потому что она, чем свой предыдущий, так сказать, э, брат стала лучше. И, ну, давайте откроем ее, не будем долго тянуть, посмотрим, что внутри. Как говорят все в комментариях, я очень много мониторил эту камеру, потому что ну, не знал, что мне лучше купить. Может Соньку, может GoPro, может еще что-то. Но, в общем, в итоге я остановился, как видите, на GoPro, GoPro 5 Session. Э, исходив из, ну, исходив много магазинов, спрашиваю многих продавцов. Моя девушка даже надо мной уже смеялась, то, что все продавцы меня знают, и, блин, всем я надоел. Ну вот выбор на нее пал. Давайте откроем. Тут наклейка, ее я не открывал. А, взял ее в магазине, погулял и вот приехал домой. Сейчас мне самому интересно, как чего там происходит. Так, что здесь такое? Ага. Это моя первая камера GoPro. Да и вообще, наверное, моя первая камера, если не считать китайское брахло наподобие э, там, SG-кам или как они там называются. Все это как-то припаяно, непонятно. Тут книжечку мы уберем. Посмотрим на комплектацию, давайте. Ну вот все, то есть вот вся, вся комплектация заключается в проводе который уже не микро USB, как это было в GoPro 5 в GoPro 4 Session, как предыдущий, да, тут уже свой провод, но э, с обычным стандартным сессионским э, проводом микро USB она все равно не коннектилась к компьютеру, поэтому, ну, тут не очень сильная разница. Может, конечно, она у кого-то коннектилась каким-то проводом, но, но вот когда я решил вставить э, микро USB от своего, так сказать, фотоаппарата старенького провод, он заряжал камеру, но он не писал. То есть он не выводил картинку, нельзя было картинку с компьютера смотреть. Открутили все это вот в таком боксике. Конечно, неплохо было бы еще один боксик. Давайте это все барахла уберем. Вот такая камера. Не знаю, тут изменились, по-моему, немножко цвета по сравнению с ним. Так она по, по весу она такая же вроде как. Вот. Ну, и с преимуществ ее, наверное, качество. За ту цену, которая сейчас есть, что-то качественнее, чем она, уже не найдем. И поэтому скажу, что в 2017 это не очень плохой выбор для камеры, для экшн-камеры, если вы хотите получить. Ну, на это, наверное, все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите видео с этой камеры. Будем тестировать, будем смотреть. Если хотите посмотреть, как она снимает днем, ночью, вечером, пишите в комментариях. Обязательно сниму какие-нибудь тестовые кусочки для того, чтобы показать, как э, она снимает, ну, как она себя ведет, каково качество, каково звук и все прочее. Всем пока! Can you see myself, See myself, Can you see myself